Five, four, three, two, one. हिमालय के चमत्कारिक महात्मा का रहस्य दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे महात्मा के बारे में जो काफी हैरान करेगा आपको उधमपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसे शिवखेरी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर भगवान शिव का एक बहुत पुराना स्थान है ये बहुत ही दुर्गम स्थान है इसमें जाना सबकी बस की बात नहीं फिर भी यहाँ पर श्रद्धालु की भारी भीड़ जमा होती है जम्मू से सीधे यहाँ के लिए बस सेवा भी उपलब्ध है ये एक अति मनोरम स्थान भी है शिवखेरी से लगभग सात किलोमीटर पहले मुख्य रास्ते से पश्चिमोत्तर दिशा में एक स्थान है देवजल बिल्कुल संकरी चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा चीड़ एवं देवदार के घने वृक्षों से ढका ये स्थान बड़ा ही डरावना दिखता है वैसे भी यहाँ पर घूमने जाना वर्जित है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बाघ एवं भालू जैसे हिंसक जीव पाए जाते हैं इन पहाड़ियों के बीच में एक बिल्कुल खाली लगभग 500 एकड़ में फैली स्थान है बिल्कुल सपाट एवं समतल स्थान यहाँ तक पहुँचने के लिए एक अति संकरी पगडंडी जो पहाड़ियों के बीच से होकर पेड़ों एवं घनी झाड़ियों से गुजरती है उसी से आना होता है सुगंध से ही पता चलता है स्थान पर महात्मा जी आने वाले हैं कौन है चमत्कारिक महात्मा प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं एवं कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक महात्मा जी यहाँ आते हैं नाम मात्र से वस्त्र शरीर पर रंग बिल्कुल काला आंखें बड़ी बड़ी बहुत ही चमकदार एवं तीव्र वैधन क्षमता वाली रोशनी से भरी हुई बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे लगभग सात फीट से भी ज्यादा लंबाई पूरे शरीर पर कोई बहुत ही खुशबूदार भस्म लपेटे हुए बहुत ही भद्दी मोटी शरीर की चमड़ी लेकिन चेहरे पर साहस सफलता एवं खुशी का ओज वो महात्मा सफ़ेद चट्टान पर जो मैदान के किनारे पर थे वहीं पे बैठ जाते थे और वे किसी से डोगरी भाषा में किसी से पश्तो और किसी से हिंदी में बड़ी आसानी से बात कर लेते हैं एक चमड़े की झोली उनके कंधे पर लटकती रहती है लोग कहते हैं कि हर बार उनकी झोली बदल जाती है और देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी झोली जानवरों के ताज़ा चमड़े से बनी हुई है वो कहाँ से आते थे और कहां जाते थे ये किसी ने नहीं देखा ऐसा सुनने में आता है कि उसी मैदान में किसी किनारे से एक सुरंग निकलती है जो जम्मू में बड़ी ब्रह्मना नामक जगह पर खुलती है मान्यता है कि जम्बावन जी इसी सुरंग से आते जाते थे पूरे जम्मू में नहीं है सांस दमा और हड्डियों का रोग लेकिन एक बात आज भी प्रत्यक्ष है कि उस 100 किलोमीटर की दूरी में कोई भी व्यक्ति दमा टीवी गठिया संधिवात कुष्ठ अमवात या किसी अस्थि रोग से पीड़ित नहीं है महात्मा बहुत ही अचूक औषधि प्रदान करते हैं एक रोग के लिए एक दिन में वो मात्र तीन या चार रोगी को ही दवा देते हैं अर्थात गठिया के चार रोगी कुष्ठ के चार रोगी आदि एक चमत्कार से बदल गई महिला द्वारा महात्मा जी को दी गई भेंट यहाँ के लोगों से पता चलता है कि एक महिला ने महात्मा जी के उस बैठने वाले चट्टान को हटवाकर वहां पर 11 क्विंटल वजन के चांदी का बहुत ही नक्काशीदार आसन बनवाकर रखवाया था लेकिन महात्मा जी के बैठते ही वो काले मिट्टी में बदल गया उन्होंने लोगों से उसे हटवाने को कहा जब लोग उसे हटाने लगे तो वो कर रेत की तरह बिखर गया फिर महात्मा जी ने अकेले उतने बड़े भारी पत्थर को जिस पर बैठते थे धकेल कर वहाँ पर लाए जहाँ पर वो पहले बैठते थे और फिर उसी पर बैठने लगे ऐसे कौन सी जड़ी है जिससे हड्डियां जुड़ जाती थी महात्मा जी झोली में ढेर सारी जड़ी बूटियां भर कर लाते थे लेकिन उन्होंने बता रखा था कि उनके पास श्वसन तथा अस्थि तंत्र के अलावा अन्य किसी भी व्याधि की औषधि नहीं है फिर भी लोग अंधश्रद्धा एवं विश्वास के कारण अन्य व्याधियों से ग्रस्त होने पर भी महात्मा के पास पहुंच जाते थे दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और रोमांचक जानकारी के साथ